film versus la vie. Ah Ça fait mal euh. Film. Tout est possible. Tu veux chanter Chante. Tu veux être un champion Deviens un champion. Versus la vie. Tout est possible. Tu veux marcher Marche J'ai pas de jambes. Film. En vérité, Je suis Iron Man. Versus la vie. Je suis flemme Man. Film. Ok, il y a 15 amis, on va le contourner discrètement. Versus la vie. Ok, il y a 15 amis, on va le contourner. Ah, ah. Merde. Film. Versus la vie. Alors, il y a quoi Film. Oh, que c'est mignon, il essaye de me hacker versus la vie. Euh, je fais comment là Film. De toute façon, je m'en bats les couilles, je suis en prison, j'ai peur de rien. Versus la vie. Euh, il y a quelque chose dans l'émission. Il y a quelque chose dans l'émission Film. Que donnent les traces de pneus Les traces proviennent d'un 4x4. Ils venaient de l'ouest pour partir vers l'est. Euh, pour la marque, j'opte sûrement pour un type Wrangler. Versus la vie. Que donnent les traces de pneus C'est une voiture. Elle venait de là ou de là. Et pour la marque Bah, c'est une voiture. Film. Arrête d'avoyer, Viens ici Dépêche-toi On sera les meilleurs amis Versus la vie. Arrête d'avoyer, Arrête Arrête Oh putain Film. Oui, oui, oui, oui Oh putain J'ai gagné 22 millions d'euros Versus la vie. Waouh Un euro gagné Cool Film. Versus la vie. Film. Esprit, esprit, m'entendez-vous Versus la vie. Bah! Film. Versus la vie. Film. Allez les gars, on peut le faire, on lâche rien. Versus la vie. Allez les gars, on peut le faire, on lâche rien. Si tu marquais, on n'en serait pas là. Ouais, bah si tu faisais des bonnes passes, j'aurais pu mettre des buts. Film. C'est bon, je suis dans la base de données. Je télécharge les fichiers et j'arrive. Versus la vie. C'est bon, je suis dans la base, je télécharge les fichiers. La base virale VPS a été mise. Film. Ouais mec, je, je suis grave pas bien là. Je serai toujours là pour toi. Ah merci, t'es un frère. Versus la vie. Ouais mec, je, suis pas bien, du tout, du tout. Attends, je suis avec ma meuf. Film. Versus la vie. Toujours personne Mais les 22h, ils sont passés où là Film. Versus la vie.